على غرادة عشق في الروح تمادى حياتي ما صارت كالعادة ويسيبني وكل لباس على غرادة وسيت الليل وسوادة جني نورك نظري سادة دوت ما لقيت لي على غرادة عشق في الروح تمادى حياتي ما صارت كالعادة ويجبني وكل لباس غرادة وسيت الليل سوادة جني نورك بدري سادة تضمن كتلي أساس رنفاني عكاس وزاد علي الكاس نيران ويواس وانتي في سباتة يا خاطر يا ناس يا الساس يا جاو يا ساس بدينا بالمرسى توتي فرصة نتلاقو صدفة كالعادة يا خمسة كيف أنا الكل شو خسر الساعات أيام المرسى توتي فرصة نتلاقو صدفة كالعادة على غرادة على غرادة عشق في الروح تمادى حياتي ما صارت كالعادة ويسيبني وكل السادات تملقي يساس على غربالة عشق في الروح تمادى حياتي ما صارت كالعادة واجبني وكل لباس على غرادة وسيت الليل سوادة جني نورك مغري سادة تمادى وانتي في سباتة يا خاطر يا ناس يا جولة الساس يا جاوي سادة على غرادة ولن فعلي عكاز وزاد علي الكاس نيران والواس وانتي في سباتك يا خاطر يا ناس يا جولة الساس